ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 12 እስከ 13 ላይ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የምነግራችሁ ብዙ ነገር አለኝ፣ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አትችሉም። ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል። ጌታችን ሶስት ዓመት አስተማረ። ተአምራትና ትምህርት እያዋሃደ እያስማማ፣ በቃሉ የሚናገረውን በተግባር እየፈጸመ የሕይወት እንጀራ ነኝ ይላል። ህዝብ አበርክቶ ይመግባቸዋል። እኔ ህይወትና ትንሣኤ ነኝ ይላል። ሙታንን እያስነሳ ያሳያቸዋል። ይሄ ሁሉ እያሳየ ካስተማረ በኋላ ግን አልበቃም ትምህርቱ። ምክንያቱም ረቂቅ ነው፣ ሰማያዊ ነው፣ አምላካዊ ነው። ስለዚህ አሁን እኔ የማስተምራችሁ ብዙ ነገር ነበረ። በዚህ አላበቃም። ሶስት ዓመት ሌትና ቀን ነው ያውም እያስተማራችሁ ያለ። እውነት ክርስቲያኖች እኛ ምን ያህል እግዚአብሔር ቃል እንደተማረ ማሰብ አለብን። ሐዋርያ ሶስት ዓመት ሌትና ቀን ያውም በፍጡር ሳይሆን በፈጣሪ ተምረው እንኳን ትምህርቱ አልበቃቸው። ሌትና ቀን ያውም በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባር አሁን እኛ አይደለም ሶስት ዓመት ሌትና ቀን እንደ ሶስት ወር እንኳን የቤተክርስቲያን ትምህርት ስንቶቻችን ተምረን ካልተማርን ቤተክርስቲያንን አናቃትም አሁን ትልቁ ችግር የስም ክርስትና ነው። ዛሬ ዘመን ሀገር ያጠፋው በእውነቱ ክርስቲያን ነን እንላለን፣ ሃይማኖታችንን አናቅም፣ ለቤተክርስቲያንም ሸክም እየሆንን ያለነው ባለመማራችን፣ ለሌላው መትረፍ ቀርቶ ራሳችንን መጠበቅ ያቃተን ቤተክርስቲያን ትምህርቷን ስላላወቅ ነው። በልምድ በአርባ ሰማንያ ቀን በመጠበቅ ብቻ ክርስትናን ማወቅ አይቻልም። እንደ ታብሌት ዝም ብሎ በአንድ ጊዜ የሚዋጥ ነገር አይደለም። Thank you.